functions in C र C++ को स्पोकन मा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी सिक्ने छौं function के हो function को फंक्शनको सिन्ट्याक्स रिटर्न स्टेटमेन्टको फाइदा को केही उदाहरण हामी केही साधारण गल्ती र तिनीहरूका समाधान पनि हेर्ने छौं। यो ट्युटोरियल रेकर्ड गर्न म उबुन्टु अपरेटिङ सिस्टम 11.10 संस्करण जीसीसी र G++ कम्पाइलर 4.6.1 संस्करण प्रयोग गर्दैछु अब फंक्शनको परिचय सँगै सुरु गरौँ फंक्शन आफैमा एउटा प्रोग्राम हो जसले कुनै निश्चित कार्य गर्छ हरेक प्रोग्राममा एउटा वा बढी फंक्शन हुन्छ एकचोटी एक्जिक्युट गरेपछि कन्ट्रोल यसलाई प्रयोग गरेको ठाउँमा फर्कन्छ अब हामी फंक्शनको सिन्ट्याक्स हेरौं रिजन टाइपले फंक्शनले दिने डाटाको प्रकार जनाउँछ फंक्शन नेमले फंक्शनको नाम परिभाषित गर्छ प्यारामिटर्स भेरिएबलको नाम र तिनका प्रकारको सूची हो हामी खाली प्यारामिटर सूची पनि राख्न सक्छौं यसलाई आर्गुमेन्ट बिनाको फंक्शन पनि भनिन्छ र यसलाई आर्गुमेन्ट सहितको फंक्शन भनिन्छ अब void प्रयोग गरी एउटा प्रोग्राम हेरौं मैले पहिले नै एडिटरमा प्रोग्राम टाइप गरेकी छु यसलाई खोलौं याद गर्नुहोस् कि फाइलको नाम फंक्शन हो र मैले फाइल c एक्सटेन्सनमा सेभ गरेको छु कोड वर्णन गरौं यो हाम्रो हेडर फाइल हो कुनै फंक्शन प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले यो परिभाषित गर्नुपर्छ यहाँ हामीले एड नाम गरेको फंक्शनको घोषणा गरेका छौं याद गर एड फंक्सन बिना आर्गुमेन्ट्स छ र रिटर्न टाइप void हो यहाँ दुई प्रकारका फंक्शन छन् पहिलो युजरले बनाएको एड फंक्शन र पहिले नै भएको printf र मेन फंक्शन यहाँ हामीले a र b लाई 2 र 3 मान दिएका छौं अनि हामीले एउटा भेरिएबल c बनाएका छौं हामी भेरिएबल a र b को मानहरु जोड्छौं नतिजा सीमा भण्डार भएको छ अनि हामी नतिजा प्रिन्ट गर्छौं यो हाम्रो मेन फंक्शन हो यहाँ हामी एड फंक्शन कल गर्छौं योगफल हुनेछ र नतिजा प्रिन्ट हुनेछ अब सेभ मा क्लिक गरौँ प्रोग्राम एक्जिक्युट गरौँ कृपया किबोर्डबाट कन्ट्रोल अल्ट र टी कीहरू एकैचोटी थिची टर्मिनल विन्डोमा जाऊ कम्पाइल गर्न gcc, function.c-o fun टाइप गरी इन्टर थिच्नुहोस् execute गर्न .fun टाइप गर्नुहोस् output sum of a and b is 5 भनी देखाइएको छ अब प्रोग्राममा फर्कौं फंक्सनमा प्यारामिटर वा आर्गुमेन्ट नाम गरेको विशेष आइडेन्टिफायर हुन्छ अब हामी त्यही उदाहरण आर्गुमेन्ट सहित हेर्ने छौ म यहाँ केही बदल्ने छु int add bracket भित्र int a comma int b type गर्नुहोस् यहाँ हामीले एउटा फंक्शन add बनाएका छौ यहाँ int a र int b फंक्शन add को आर्गुमेन्ट हुन् अब यो मेटौ यहाँ a र b सुरु गर्नु पर्दैन printf स्टेटमेन्ट मेटौ int मेन टाइप गरौ यहाँ सम को घोषणा गरौ इन्ट सम सेमिकोलन टाइप गरौ अनि सम बराबर एड ब्रैकेट भित्र 5,4 सेमिकोलन टाइप गरौ यहाँ एड फंक्शन कल गरौ अनि हामी आर्गुमेन्ट 5 र 4 पठाउने छौ a मा 5 र b मा 4 भण्डार हुनेछ योगफल हुनेछ अब नतिजा प्रिन्ट गरौँ त्यसैले यहाँ टाइप गरौँ प्रिन्ट एफ ब्राकेट भित्र दोहोरो उद्धरणमा sum is percentage D slash N उद्धरण बन्द गरौँ कमा सम ब्राकेट बन्द गरौँ सेमिकोलन यसलाई मेटौं किनभने हामीले पहिले नै फंक्सन कल गरिसक्यौं रिटर्न 0 टाइप गरौँ एउटा नन भोइड फंक्सनले एउटा रिटर्न स्टेटमेन्टले मान फर्काउन प्रयोग गर्नुपर्छ सेभमा क्लिक गरौँ प्रोग्राम एक्जिक्युट गरौँ हाम्रो टर्मिनलमा फर्कौं अब पहिले जस्तै प्रोग्राम कम्पाइल गरौँ एक्जिक्युट गरौँ आउटपुट यस्तो देखिन्छ सम इज 9 अब सोही प्रोग्राम C++ मा कसरी एक्जिक्युट गर्ने हेरौ हाम्रो प्रोग्राममा फर्कौ यहाँ केही कुराहरू बदलौ पहिले शिफ्ट कन्ट्रोल र S कीहरू एकैचोटी थिचौ अब फाइल cpp एक्सटेन्सनमा सेभ गरौँ सेभमा क्लिक गरौँ पहिले हामी हेडर फाइललाई आईओस्ट्रिममा बदल्छौँ यहाँ हामी युजिङ स्टेटमेन्ट प्रयोग गर्नेछौँ फंक्सन डिक्लेरेसन C++ मा पनि उही हुन्छ त्यसैले यहाँ केही बदल्नु आवश्यक छैन अब printf स्टेटमेन्टलाई cout स्टेटमेन्टले बदलौं हामी C++ मा cout दोहोरो एंगल ब्राकेट फंक्सन एउटा लाइन प्रिन्ट गर्न प्रयोग गर्छौं हामीले यहाँ फर्मेट स्पेसिफायर र स्ल्यास एन चाहिदैन कमा मेटौं अब दुई खुल्ने एंगल ब्राकेटहरू टाइप गरौं सम्पछि पुनः दुई खुल्ने एंगल ब्राकेटहरू टाइप गरौं दोहोरो उद्धरणमा ब्याकस्ल्याश n टाइप गरौं यो बन्द गर्ने ब्राकेट मेटौं अब सेभमा क्लिक गरौं प्रोग्राम कम्पाइल गरौं हाम्रो टर्मिनलमा फर्कौं g++ function cpp o fun1 type गरौँ यहाँ हामीसँग fun1 छ यो किनभने हामी फन आउटपुट फाइलमा ओभरराइट गर्न सक्दैनौं एन्टर थिचौं डट स्ल्यास fun1 टाइप गरौँ आउटपुट यस्तो देखिन्छ सम इज 9 अब हामीले भेट्न सक्ने साधारण गल्तीहरु हेर्नेछौं मानौ यहाँ हामी 4 को सट्टामा x टाइप गर्छौं म बाँकी कोड यसै छोड्ने छु मा क्लिक गरौ प्रोग्राम कम्पाइल गरौ हामी लाइन नम्बर 10 मा गल्ती भएको देख्छौं x was not declared in this scope यो किनभने x एउटा क्यारेक्टर भेरिएबल हो यो कतै पनि घोषणा गरिएको छैन र हाम्रो एड फंक्शनमा आर्गुमेन्टको रूपमा इन्टिजर भ्यारीएबल छ त्यसैले त्यहाँ रिटर्न टाइप र रिटर्न भ्यालुमा मेल भएन अब हाम्रो प्रोग्राममा फर्कौं अब गल्ती ठिक गरौं लाइन नम्बर 10 मा 4 टाइप सेभ मा क्लिक गरौं पुनः एक्जिक्युट गरौं म प्रम्प्ट क्लियर गर्छु प्रोग्राम पहिले जस्तै कम्पाइल गरौं अ यसले काम गर्दैछ अब हामीले भेट्न सक्ने अर्को साधारण गल्ती हेरौं मानौ यहाँ हामी एउटा प्यारामिटर पठाउँछौं फर्मेटौं सेभमा क्लिक टर्मिनल टर्मिनलमा फर्कौं कम्पाइल गरौं हामी लाइन नम्बर 10 मा गल्ती देख्छौं too few arguments to function int add int comma int हाम्रो प्रोग्राममा फर्कौं यहाँ तपाईं हामीसँग दुई प्यारामिटर भएको देख्नुहुन्छ इन्ट ए र इन्ट बी र यहाँ हामी एउटा मात्र प्यारामिटर पठाउँदै छौं त्यसैले यसले एउटा गल्ती दियो अब गल्ती ठिक गरौं फोर टाइप गरौं मा क्लिक गरौं टर्मिनलमा जाऊ पुनः एक्जिक्युट गरौं यसले काम गर्यो हाम्रो स्लाइडमा फर्कौं संक्षेपमा हेर्दा यो ट्युटोरियलमा हामीले सिक्यौं फंक्शन फंक्शनको सिन्ट्याक्स आर्गुमेन्ट बिनाको फंक्शन उदाहरण void add आर्गुमेन्ट सहितको फंक्शन उदाहरण int add int a and int b कार्यको रूपमा एउटा नम्बरको स्क्वायर गणना गर्न एउटा प्रोग्राम लेख्नुहोस् तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने डाउनलोड गरी हेर्नुहोस् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि कृपया contact@spoken-tutorial.org मा लेख्नुहोस् spoken tutorial project talk to teacher प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ म मन्दिरा थापा बिदा हुँदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार